потому надо как-то получить какую-то сертификацию. На этой половине начинается. Ваше начало, ребята. Хорошей игры, удачи и страха. будет на О, хорош. Ну а так, а так, ну по игре, я так честно, если говорить, это не чемпионская. Все-таки ехать на Европу с такой игрой, может быть, даже и стыдновато.